Hey pollos, hoy os traigo un video tutorial reeditado que tenía en mi canal viejo en donde os voy a mostrar cómo realizar eh, una imitación de cuero endurecido eh, mediante cartón y polipiel y vamos a obtener un resultado como este. Partimos de la pieza en cartón con la forma definitiva. Podéis consultar los pasos previos en el blog. Dejo el link en la, entrada, en la descripción. Aprovechando el cordel que usé para mantener la forma del brazal, voy a fijar los elementos que van a darle relieve a la polipiel. En mi caso, unas varillas de aluminio de 2 milímetros. Una vez en su sitio, les aplico cola de contacto. Podéis observar que las varillas no llegan hasta la muñeca. Esto es así porque decidí decorar la misma con un símil de piel peluda, como veremos más adelante. Pasamos a encolar toda la pieza para luego pegarla por limpiel. Hay que pegarla con cuidado, sin prisas, repasando bien toda la superficie con los dedos. Para marcar bien los relieves, yo me ayudo de un buril. Pero cualquier elemento con la cabeza plana os puede hacer la misma función, por ejemplo, un destornillador plano. Podéis apreciar perfectamente los relieves obtenidos. Ahora vamos a realizar la misma operación para doblar eh, el exceso de polipiel hacia adentro y que nos quede un acabado perfecto en los bordes. Es importante dejar secar la cola de contacto correctamente, según las instrucciones que nos indique el bote. Normalmente suele ser entre 15 minutos y media hora. Si no, puede ser que se nos despegue. Como veis, yo no he dejado pasar el tiempo y aún así, pues pegó igual. Para hacer eh, las, esquinas a veces es necesario cortar un poquito de la polipiel para que nos quede bien el acabado, porque si no se va a producir una doblez que va a ser difícil disimular. Bueno, ahí veis el resultado, como queda bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle en la, parte delantera de la muñeca esa, ese símil piel peluda, que va a darle un aspecto más bárbaro. aplicamos cola de contacto y seguidamente eh, pegamos la piel. Recortamos de nuevo los sobrantes para que nos quede bien la doblez de la esquina. Y con esto tenemos la pieza terminada. Como vemos encaja perfectamente la muñeca y en el antebrazo y da un resultado, la verdad es que muy muy parecido al, al cuero endurecido tintado de negro, en este caso. Bien, aquí tenemos la pieza terminada. El resultado es muy bueno, da muy buen acabado, realmente parece cuero endurecido tintado de negro. Además queda muy resistente. También he hecho la parte interior donde he colocado una especie de bisagras con unas tiras de cuero y unas hebillas para poder cerrarlo. Además esta es una técnica que podemos aplicar a multitud de piezas. Ahora es vuestro turno, así que recordad, el límite es la imaginación.